Až tohle to Je to bomba. Neskutečný. Co? Europa. červenou a na prst. A jak to láta? Vlastně? No, jak ta vlastně? láta? Kdyby já... Takže ty jsi vlastně něco jako ten genius z filmu Čistá duše. Tohle vypadá složitě. Já tady nikomu volat dělat nebudu! Better me, better believe in your mind, cause it's everything a mold shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything Find your identity, it's mind over everything Měli bychom přeskoumat sled příčin a následků. Your identity, it's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When up, up, face while he's looking back Mirror breaks after math, when I hate I attack And when I feel like this, I'm immortal When I feel like this, I'm immortal se a jeď. Není to tak dávno.